Yes, unajionaje na hali mtazamaji wa Stein TV? Asante kwa yeye ambaye umesha subscribe YouTube chaneli yetu mpaka sasa, unawakilisha vyema zaidi. Mimi ni Mr Ego Meki Mchane, ambapo muda huu nakuletea update nyingine zilizojiri siku ya leo. Sasa ni kudokezee tu kwamba Maua Sama ameachia ngoma yake ambayo inaitwa Keep Quiet ama piano fulani hivi. Tulimwona Maua Sama siku kadhaa nyuma, yani siku chache kama sio jana, basi juzi aliweka kitu kupitia insta story yake kuhusiana na watu wanaomzungumzia mara nyingi kwamba anaishi kwa kudanga na vitu kama hivyo sasa akawaandikia kwenye insta story kwamba kuna muda kwenye maisha lazima uwache watu waseme wanavyotaka yeye akasema hata kama mkisema na danga basi tufanye iwe hivyo ili kulimaliza hilo baada ya hapo anatuachia ngoma ya Keep Quiet leo ambapo ngoma hiyo imekuwa produced na S2 Keys, moja kati ya producers bora kwa sasa hapa nchini Tanzania ni S2 Keys, anafanya vizuri, lakini siku kadhaa nyuma tuliona naye akijipa maua yake kulingana na mchango ambao ameutoa kwenye Bongo Flava kwa sasa, lakini pia akitoa takwimu zake ambazo anaamini kwamba yeye ndiyo producer wa kwanza hapa nchini Tanzania, lakini mwenye wafuasi wengi zaidi. Hizo zote namba zinaonyesha, lakini pia akasema asilimia sabini ya hits ambazo zina hit kwa sasa basi zimetengenezwa na yeye ni katika namna ambayo alijitengenezea thamani fulani ama kutaka kujipa maua yake kama wanavyosema wengi kwamba tumtambue sasa kama producer na mchango wake kwenye muziki wa Tanzania utambulike kulingana na kile ambacho anakifanya kwenye game kwa sasa. Nje ya hapo, ngoma hiyo ime, imeandikwa na Road Music, kipaji bora kabisa kutoka Rupaso hiki ambapo tunaona katika kuimba pia yupo vizuri, lakini si mtu wa kwanza kumwandikia huyu Maua Sama. Ameandikia wasanii wengi, amemwandikia Sarafina, lakini pia before kazi yake kubwa ilikuwa ni kuandika tofauti na kuimba. Sasa tunaona anaingia na Maua Sama studio, anamwandikia kichupa cha Keep Quiet, kichupa kimoja kikali sana cha mapiano mwisho wa siku kinaenda mjini. Kwenye upande wa mixing na mastering amefanya Riza Klaski. Huyu hapingiki kwenye masuala ya mastering na mixing, basi kazi nyingi huwa zinafikia kwake kwa ajili ya kuzimalizia kazi hiyo kama hujaitazama unaweza ukapita youtube kwa ajili ya kuiangalia lakini pia kuona uwezo wa mauasama namna anavyozidi kujibrand ama kujiendeleza ambapo ni siku kadhaa tu nyuma aliachia ngoma yake ya yamenizidi bila shaka hiyo ilitoka hivi karibuni lakini tunaona tena amapiano nyingine ameiachia hii ni mchakato wake wa back to back kuna klipu uh, ilitoka akiwa studio pia na Mr. Titach hivi karibuni, kama sio juzi pia aliachia hiyo clip akiwa na kina Mr. Titach, watu kama hao. Basi bila shaka kuna project nyingi nyingi sana zinakuja kutoka kwa mauasama Shiriki nami kwenye comment hapo ili tuweze kwenda sambamba. Mimi ni Meki Mchane, Mr. Ego kwenye update.